ting har egenskaper. Hver ting kan ha mange forskellige egenskaper. Disse drikkekartongene, for eksempel, kan vi sortere på mange ulike måter. Inneholder de melk eller juice? Hvilken farge har de? Was schlags bilde visar die på framsida. Och hvor store er de? Størrelse er en spesiell type egenskap, og det er det denne videoen handler om. Hva er forskjell mellom størrelse og en annen egenskap? På første øyekast er det det samme. Vi sammenligner to ting. Og de kan være like, som disse to er like fordi de ser likens ut og har samme innhold. Men de er forskjellige når det gjelder størrelse. Disse to er like når det gjelder størrelse, men er forskjellige når det gjelder farge og innhold. Det gjelder alle egenskaper. Men med størrelse kan vi gjøre enda mer. Med andre egenskaper kan vi bare snakke om likt eller ulikt. Men med størrelse kan vi si det er større enn det. Det er bare, ikke bare, har ikke bare en annen størrelse, men det er større. Det vil si vi kan sette det i en rekkefølge. Ordne det etter størrelse. Så det er størst. Det er mindre. Og det er minst. Så jeg kan lage en rekkefølge fra størst til minst. Elaframinst. Tilstest. Vi kan alltså sortera ting efter størrelse, fra minst til størst. Men vi kan gjøre enda mer med størrelser. Det ser vi her. Küben er like stor som tu små puter. Den er also doppelt so stur som ähnlichen püter. Denn Den klossen er like stur som to kuber, doppelt so stur som én kube. Da er den sture klossen so stur som én, tu, tre, viere Püter. Viere ganger so stur som én liten pute. Vi kan altså sammenligne størrelser i forhold til hverandre å sammensette flere størrelser til en større størrelse. Det er akkurat det som vi gjør når vi måler størrelser. Den store klossen er fire puter stor. Fire er måltallet, og pute er enheten. Og det samme gjør vi når vi måler med målbånd. Den store klossen er like stor som 59 cm. 59 ganger større enn 1 cm. 59 er måltallet, og centimeter er enheten. Dette brukte allerede den greske matematikeren Øvdoksos fra Knidos for å definere hva en størrelse er. En størrelse er en egenskap som kan måles ved å bruke en mindre størrelse av samme slag, som enhet. Vet vi nå hva en størrelse er? Er dette en størrelse? Nei, selvfølgelig ikke. Vi sier heller ikke at det er en farge. Det er en kloss som har en rød farge, og den har en størrelse. Faktisk ikke bare én, men flere størrelser. Klassen har nemlig høyde, bredde, dybde, volum og en vekt, ellers ville den sveve bort. Vi ser det når vi sammenligner klassen med andre ting. Den gule klassen har samme høyde og samme dybde, men den er bredere og har større volum. Denne blå klassen har samme høyde og samme dybde, er bredere enn den røde, men har samme volum som den. Denne blå klossen har samme høyde, dybde og bredde som den røde, men volumet er bare halvparten. Klossen har en vekt, men en liten bøtte med steiner veier mer, selv om volumet er mindre. Farge Lara barn ved å klassifisere ting etta farge. Hver rö ting, uansett war der er, uansett um der Astur stor repräsentera fargen rö. Rö er klassen av alle ting som er røde. Her ser dere bare et lite utvalg. Det samme gjelder størrelser. Det er en liter saft. Den representerer størrelsen en liter. Men ikke bare den. Hver beholder, som hummer en liter, representerer også størrelsen en liter. Om flasken hummer hele saften, kan vi sjekke ved å helle saften på flasken. det samme her. Og her. Og her. Og her. og Herr. Alle disse Beholdere representerer volume 1 liter. Varme glasset. Ui, det er ikke stort nok, men vi kan ta flere glass. Det er faktisk sju glass som rommer sammen en liter. Da kan vi dobbeltsjekke ved å helle saften tilbake. En liter er klassen av alle beholdere som rommer en liter. Uansett hva det er, om det er en flaske, et kartong, en glas flere glass sammen, osv. Størrelse er en egenskap. Vi kan klassifisere ting etter størrelse. Derfor trenger vi en ekvivalensrelasjon. Og vi kan ordne ting etter størrelse. Derfor trenger vi en ordningsrelasjon. Vi kan måle størrelse. Jeg vil lage en egen video om det. Og det finnes flere typer størrelser. Jeg vil også lage en egen video om det.